so hey guys welcome back to my YouTube channel so guys इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने यूट्यूब चैनल के इंप्रेशन और सी कैसे बढ़ा सकते हो हाँ गैस सो गैस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो गैस जिन्होंने मेरे कल वाली वीडियो पे फर्स्ट कमेंट किया था उनका नाम है कल्याण तेंदुंगल गेमर उनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अगर आपके यूट्यूब चैनल को आपको इंप्रेशन और सी बढ़ाने है ना तो आपको कुछ करना होगा कुछ क्या सब कुछ करना होगा क्योंकि आप आपको अगर आपके इंप्रेशन सीटें नहीं बढ़ेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा ग्रो नहीं होगा तो आपका चैनल पे सब्सक्राइब नहीं आएंगे सो so गैस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको आपके यूट्यूब चैनल पर तीन अकाउंट खोलने हैं हाँ गैस एक तो आपको जिसमें वीडियो डालते हैं वो एक तीन अलग से गैस आप क्या करना है आज जैसे कि आपने इस वाले आपके अकाउंट पर वीडियो डाल दिया वो तीन अकाउंट खोले उन फर्स्ट अकाउंट पर आपको जाना है और आपके चैनल का नाम सर्च कर लेना है और आप जैसे सर्च कर लिए सर्च करने के बाद आप जो है आपके यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आपने न्यू वीडियो डाली ना उसको तो देखना नहीं उससे एकदम पुरानी वीडियो ओल्ड है ना वो देखना है उसको पर क्लिक करोगे ना तो फिर क्या है आपके यूट्यूब है ना यूट्यूब आपके उस वीडियो के नीचे आपके न्यू वीडियो का इंप्रेशन भेजेगा सो तो गैस आपको क्या करना है फिर उस वीडियो को आपको पुरानी ओल्ड वीडियो को फुल देख लेना है और फिर जो नीचे वीडियो आएगा ना उसको आपको क्लिक कर लेना है जिससे क्या आप इंप्रेशन और सीट या दोनों बढ़ जाएंगे इसी प्रकार से आपको हर वीडियो को करना है तीनों अकाउंट से जैसे नई वीडियो है उसी प्रकार से करना है इसी प्रकार से आप अपने इंप्रेशन और सीट या बढ़ा सकते आए तो आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो वीडियो तो को लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के लिए बाय